Ah, ça me réhabituer à ce petit bicycle-là. Pas le choix. C'est dur, changer de bike. Hein. fait Vietnam, top tout bas euh. Bah oui, man. Salut guys, bienvenue à Freeride Québec. On est en gang pour s'en faire une petite Vietnam. Le début que plus personne n'utilise depuis 4 ans. <laughs> yes. yes. Ouais. Ah ben oui, mais... Qui dans le train, là, Ah ouais. Ah. que tu skip? <laughs> <laughs> Wow. qu'est-ce qui s'est passé Aurait un bon ici. Ah, moi je lève la roche. <laughs> Yeah Le save gâteau Trois autres Ça va Oh, c'est <laughs> <laughs> oh, oh, oh, on ralentit. Direct dans le milieu, beaucoup de bike control, comme ça. <laughs> Dans le milieu aussi. Hop. Oh, ils ont coupé l'arbre, nice. Euh, c'est à gauche ou à droite, pas dans le milieu. Euh, <laughs> vu une certaine hésitation dessus? Euh, oui, oui, dans l'arbre, ça. Oui, je l'ai vu. <laughs> ça fait beaucoup de gars pour un train, ça. ja, dan dood. Wow. Choo choo, motherfucker. <laughs>

Là, là, t'habitues à tes flats, là. Ok, c'est ça, j'ai entendu. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. お <laughs> お Ah, mon choc est fermé, épais. Ah. Vas-y, vas-y. Je suis capable de remarquer. Hop. Ouais, ça, j'étais en mode trail quand même. Ça me ça, ça un peu. manqué la ligne de course. Ouais. Pas rapide, toi? Oui. C'est un Firebird, t'es rapide. Ouais, la grosse était pas... Euh, ça allait bien jusqu'à la grosse. Ça, ça. Ouais, il est bizarre un peu, lui. Choo choo. <laughs> <laughs> Bon, ça va être un petit 1837 tout chômeuse. Dans le dust. <laughs> Qu'est-ce que j'ai touché, je pense que j'ai accroché le dérailleur. Il marche, il marche ça encore, il a l'air de marcher. j'ai besoin de payer ça un peu avec ça. Ça va mieux un témoin robe des <laughs> mains un peu. Il y a de l'air correct. Un petit peu accroché de derrière. make magané ça. oh, oh, oh. Whoa! trop. ah, peut Cette guy, c'est la chômeuse. C'en est une pas pire. Ça en est une très très pas pire. Ça se peut que j'ose pas beaucoup. Je vais être très concentré voudrais pas que c'est ma bête noire. Je voudrais que c'est une piste très difficile ce mont saint Je vais laisser tous les gars en premier pour me concentrer sur mes lignes et sur mon blabla. Oh. Je pense que c'est la chute la plus clean que j'ai vue depuis vraiment longtemps. Bah. <laughs> T'es pogné sur la clip, ah, <laughs> Vas-y! Ouais, radio les roches là, il arrive vite. Il quand même vite. Oh! Il est pas, il trop loin là. Ah, il y en a un qui s'en vient. Rider! Je qu'il allait avoir l'homme qu'est-ce qu'il Matt! Ah, le malade! il t'arrive. Ouais, parce que notre a beaucoup de monde. Ah, <laughs> Non, moi je peux passer assez souvent pour me lancer là-dedans. <laughs> hey, la chicken line, Colin! Je sais où passer après. <laughs> ben non! <laughs> slow tech. Det var pet. Dem sad svømmer. Rep. Wait. <laughs> Il y a un gars qui l'a landé. Oh la roue! Merci Cochecore! Je te flatte. Oh! Terminé! Attention! <laughs> Terminé! <laughs> Bon, ben, ça m'a fait plaisir, les boys. On m'a ça à la J'ai comme levé le devant, j'ai des direct dans le creux de la roche en bas, là, faire se Ah, mais tout faire fort, faire, Première fois je fais un flat avec un coche-core. Putain, t'as tiré? Ah, ah. ah ouais, moi c'est fini. Non, c'est ah, Ouais. Je l'ai entendu, je sais où. On ah ouais. C'est dans ce temps-là, hein. T'as un coche croix en plus là-dedans? Ouais. Chance. Tu risques de chance, ça va coûter une roue. Ouais. ouais. La roue, la roue, ouais, le pneu était fini. Je t'ai dû pour les changer, regarde, j'ai une raison à cette heure. Yes. On est presque rendu au moins. Bon, non, exact. C'est pas pareil, là, mais. Oh, c'est correct. <laughs> Ça va hein. terminé pour moi. Flat en arrière. C'est comme voir, oh, ça roule pareil avec un coche-croix. Fait que voici la 1837 sur le flat en arrière. <laughs> Pong! Oh, la ligne va être mauvaise! that was fun. Il est même shifté un, si tu fais. Bon ben, ciao guys, bonne journée! <laughs>